はい、皆さん、こんにちは。チャナさんです。釣りに気づいたかもしれないが、声がいつもの声と違いますよね。実は今まで録音後にソフトウェアで編集していましたんですけど、これからボーカルエフェクターを使いたいと思います。まあ、設定はまだ半分しかわからないんですけど、とりあえずこの声になりますね。ちょっと怖いかもしれないが、許してください。 よろしくお願いします。というと、最近はチャンネルであんまり投稿していないよね。フォロワーさんたちに本当にごめんなさい。特に日本のフォロワーに最近の動画は英語ばっかりですいません。でもこれから様々な発表が来ますね。コミケのサークルは参加できるかどうか11月にわかるし、文化庁のダウンロード法案に関する発表はもうすぐあります。 でもその前に、この発表があるんだ。私は11月17日に神キラ投稿祭りに参加したいと思います。このチャンネルでよく YTP、いわゆる YouTube フープを作って投稿していましたんですけど、今までコラボに参加したことがない。でも、日本語のソースを使って YTP を前から作りたかったので、これはいいチャンスだと思って参加します。 実はライスマスターさんのチャンネルからカ切れ祭りについて知ったんですけどね、ニコニコからヨット 6? ヨット6さん、まあ、名前が、発音がわからないんですけど、ヨット6さんの発表の動画を投稿しましたから、まあ私はそれを見て参加したようになりました。まあ、日本の窓はほとんど音窓ですけど、まあ残念ながら私はそういうスキルを持っていないから、 海外のワイ p スタイルと日本のソースを混ぜてオリジナルクソ動画を作りたいと思います。皆さん、楽しみにしてください。そしてもちろん、紙切れ投稿祭りに参加するフォロワーさんがいるなら、本当に、あの、ぜひ教えてください。私はみんなの作品を見たいと思いますので。はい。じゃあ、これは、チャナさんでした。皆さん、ありがとうございます。次回までお待ち受けなさい。